Ой, ой, пацаны, забегайте, я что-то нажал. Ух ты ж. Пистолет и ну, Блин, ну зачем? А, окей. Uh, okay. uh... Уехал. Ой, сучары! Через горы трупов идем. Ой-ой, альтабнулся. А! Спасибо. Я даже не думал. Так, чё, вдвоем давай? Ну, понял. Up. А. плохая идея была. <laughs> Там тебя, я смотрю, нормально закрутило. А там респаун остался где-то был? Не знаю. Кстати, наверное, можно сделать мод, чтобы это работало, но нет смысла. Робот. В оригинале такого не было. Ну, представление. Ой. Блин. Офигенно. Все чисто вроде. кого не убили. Э, ну вот сложно было вот так вот сделать. Я ничего себе. Как, как там оно было? Блять! Сэкономил патроны. Э, воскресите меня, я, я живой. Практически.